La notion de paysage, elle est présente euh, dans mon travail depuis euh, plusieurs années. Au début, il était plutôt là comme une toile de fond euh, qui apparaissait pour créer une sorte de décor. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de lui donner de plus en plus d'importance. Je travaille autour de la gravure, donc l'histoire de l'art. l'histoire de la gravure, ça a été assez important au début, surtout la gravure allemande et du nord de l'Europe. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de lui donner une dimension plus personnelle. Donc j'ai commencé à, me balader euh, dans les forêts, dans les parcs, avec un carnet. J'ai commencé un peu à dessiner comme ça. Et au fur et à mesure de mes, de mes voyages, j'ai euh, toujours ce qu'il faut pour euh, faire des croquis et, des photos. Et ensuite, avec tout ça, je ramène tout ce matériel-là à l'atelier et je viens recomposer des, des, nouvelles scènes, des nouveaux paysages avec du coup des inspirations qui vont être plus de l'ordre soit de l'histoire de l'art, des arts décoratifs, et des, environnements aussi. de plus en plus, j'ai envie qu'on puisse rentrer à l'intérieur du paysage, en tout cas de rentrer à l'intérieur des, images que je crée, en amenant de plus en plus euh, la notion d'intérieur et d'extérieur. Quand j'ai découvert la gravure euh, à l'école des beaux-arts, j'ai euh, testé un peu toutes les techniques, donc les eaux fortes, aquatintes, gravure sur bois, gravure sur lino. Et euh, au fur et à mesure des années, euh, j'ai voulu m'affranchir de ce qui me paraissait contraignant dans la gravure, c'est-à-dire euh, la série, répéter une image en, multiples exemplaires et le côté très propre et très soigné de la, gravure. J'ai voulu plus m'en affranchir pour pouvoir l'utiliser d'une manière plus personnelle et que ça devienne plus un outil parmi d'autres, comme bah, le, pinceau, la toile euh, la matrice et que euh, je puisse du coup euh, à mon tour créer une nouvelle technique entre guillemets ce qui m'intéresse donc du coup, c'est surtout l'idée d'hybridation, de pouvoir parler d'un univers graphique ou architectural ou décoratif avec le médium de la gravure. Cette année, à Madrid, en tout cas en Espagne, j'ai eu envie de découvrir l'univers des Azuleros, qui est euh, lié plus ou moins aussi avec euh, les mêmes problématiques ou les mêmes intérêts des échanges entre les populations, entre les cultures. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir aussi parler de l'histoire un peu de l'Espagne et euh, de la culture arabo-andalouse, qui est très présente. Et donc au fur et à mesure de l'année, j'ai euh, découvert comment euh, mettre en relation euh, l'univers de rose, donc son iconographie, ses couleurs, avec ma technique de gravure. Donc c'est une technique que de plus en plus j'essaye de, m'approprier en détournant l'usage de la matrice, en fabriquant des tampons qui ont la forme des roses, donc 14 cm, et de créer des compositions comme ça qui reprennent donc l'idée de l'accumulation euh, du motif dans la Zuleros, mais aussi l'idée d'environnement et euh, le côté mural et architectural euh, de cette pratique.